በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ ክርስቶስ ቤተ መቅደሳችን አስተዳዳሪ የሁላችን አባት የተከበሩ አባታችን ቀሲስ ወንደሰን፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘመዶች የምትሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እስከ መስቀል ሞት ድረስ በወደደንና ባፈቀረን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። በመንገዳችን ሁሉ እየቀደመ መንገዳችን ሁሉ ያቀናልን የአባቶቻችን የቅዱሳኑ አምላክ ቅዱሱ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን እመቤታችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ በስለት ለእግዚአብሔር ወደ ሰጠችበት ቤት የገባችበት በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። አሜን። እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱ ደብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 11 ከቁጥር 13 በባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን በእምነት እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኙት ከእግዚአብሔር ጋር ስለኖሩ በእግዚአብሔር መንገድ ሄደው እንደ ሀሳቡና እንደ ምክሩ ኖረው ስላንቀላፉት አባቶቻችን ከመጀመሪያው ሰው ልጆች ከአቤልና ከቃየል ኑሮ በመነሳት ተመልክተናል። እንዲሁም ሳምንት እግዚአብሔር የብዙዎች አባት ያደረገው የሁላችን አባት ስለሆነው ስለ አብርሃም የእምነት ጽናትና እንዳመነ እንዳንቀላፋ ተመልክተናል። በዚህ ትምህርት ውስጥ ዋናው ሀሳብ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን 13 ከቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፣ የኑሯቸውንም ፍሬ የተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። አሜን። የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን ምን በሉ አስቡ፣ የኑሯቸውንም ፍሬ የተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው። አባቶቻችን የኖሩትን የእምነት መንገድ አባቶቻችን የተጓዙበትን የወንጌል ቃል አባቶቻችን በእግዚአብሔር ላይ የነበራቸውን መደገፍ ያንን እየተመለከትን በዚያ እምነት እየጸናን ደግሞ እነሱ የኖሩትን ኑሮ ከሰማይ በታች ባለው ሕይወታቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው በገዛ ዘመናቸው የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግለው እንዴት እንዳንቀላፉ ወይም ደግሞ አባቶቻችን እግዚአብሔርን ስላመኑት በእግዚአብሔር ስለተደገፉ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ያ የትናንቱ እግዚአብሔር ዛሬም ለእኛ ምናችን ነው፣ እግዚአብሔራችን ነው። እግዚአብሔር ዛሬም ነገም ወደፊትም እስከ ዘለዓለም ድረስ እሱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ነው፣ ያው ነው፣ አይለወጥም። እግዚአብሔር አብርሃም ረድቷል። እግዚአብሔር ይስሐቅን ረድተዋል፣ እግዚአብሔር ያዕቆብን ረድተዋል ብለን እዚያ ርቀን የምናቆመው አይደለም። የእነሱ አምላክ የእኛም አምላክ ነው። እነሱን የረዳ እነሱን ያገዘ እነሱን ያሻገረ እኛንም ይረዳል፣ ያሻግራል። ከእኛ ግን ምን ይጠበቃል? በእርሱ ምን ማለት ማመን፣ በእርሱ መታመን፣ በእርሱ መደገፍ፣ በጥላው ስር መኖር የዘላለም ክንዶች ከኛ በታች እንደሆኑ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። ዛሬ ካለን ሰዓት አኳያ አጠር አድርገን የምንመለከተው ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ሕፃን መሆኑ አይተው በእምነት ሶስት ወር ሸሸጎት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ለሙሴ ልጆች ለሙሴ ቤተሰቦች የአዲስ ኪዳኑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይመልሳቸውና ወደ መጀመሪያው ዘመን ወደ ነበረው ወደ ሙሴ ይወስዳቸዋል። የሙሴ ቤተሰቦች የነበሩበት ሁኔታ እጅግ ፈተና ያለበት ዘመን ነበር፣ ወይም ደግሞ ወንድ ልጅ መወለድ የማይችልበት በዮሴፍ ምክንያት ወደ ግብፅ የወረደው እስራኤል ባሪያ የሆነበት ነፃነት የሌለው በፈርዖን አገዛዝ ስር ያለ ነው። ያ በግብፅ ያለው ወደ ግብፅ በዮሴፍ ምክንያት የወረደው እስራኤል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ አንድ ላይ እንደምትመለከቱት እጅግ ቁጥራቸው ይበዛ ነበር። ይወልዱ ይዋለዱ ነበር። ግን ለመንግስቴ ስጋት ነው ብሎ ስላሰበ ፈርዖን የሚባለው ሰው ወንድን እንዲገደል ትእዛዝ ሰጥቷል። ሴት ትወለድ፣ ወንድ ግን ምን ይሁን? ይሞት የሚል አዋጅ ልበበሉ ወንድ በምድሪቷ ላይ እንዳይወለድ ምንም አይነት ወንድ በተወለደ ሰዓት አዋላጆቹ ወንድን ልጅ አንቀው እንዲገሉ እንዲህ አይነት ከባድ አዋጅ የታወጀበት ወቅት ነበር። ይሄ ሁሉ ምንድነው? የእስራኤል ቁጥር እንዳይበዛ እግዚአብሔር ኪዳን የገባለት ሕዝብ እንዳይሰፋ ጠላት ዲያብሎስ ያቀደው እቅድ ወንዶች እንዳይበዙ ወንዶች እንዳይወለዱ የተደረገ ይገደል ነበር። በዚያ ወቅት ነው ሙሴ የተወለደው። ልብ በሉ። የሙሴ ቤተሰቦች ደግሞ በእምነት ሙሴን ስንት ሸሸጉት ነው የሚለው ሶስት ወር ሸሸጉት። ከሶስት ወር በኋላ ግን ሙሴን መሸሸግ አልተቻለም። ምክንያቱም ሕፃኑ ያድጋል፣ ድምፁ ይሰማል፣ ለምን ተወለደ የሚል ክስ ይመጣል። ይሄ ሕፃን ሊገደል ነው። ስለዚህ እያየው እግዚአብሔር ዓላማውን ተመልከቱ። እነዚያ የንጉሥን ትእዛዝ የሰሙ አዋላጆች ለሙሴ ገራሩለት ሙሴን ግን አንቀው አልገደሉትም። እግዚአብሔር በሙሴ ላይ ምን ስለነበረው? ዓላማ ስለነበረው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በሙሴ ላይ ቅር ስለነበረው እነዚያ ሁሉ ሲገደሉ ሙሴ ሳይገደል አዋላጆቹ ያምር ስለነበረ ወላጆቹም የሚያምር ሕፃን በመሆን አይተው ሶስት ወር ሙሴን ሸሸጉት። ሳይገደል አመለጠ ሙሴ። እናቱ ወሰደችና አይኔ እያየው ከሚገደል ልጄን ብላ በደንገል ሳጥን አድርጋ ውሃ ላይ ለቀቀችው። እህቱ በርቀት ቆማ ታያለች። አሁን ልብ በሉ፣ ሙሴ የተወለደበት ጊዜ እንዴት ከባድ እንደነበረ፣ እንዴት ጨካኝ ንጉሥ የነበረበት ዘመን እንደነበረ እናት የወለደችውን ልጇን ባህር ይውሰደው ብላ ነው የለቀቀችው። ልብ በሉ በእንዲህ አይነት ጨካኝ ጊዜ የሚወለዱ ሰዎች አሉ። ለካ እግዚአብሔር በሙሴ ጋር አሁንም እቅድ ስለነበረው ወደፊት የምትከፍተውን ባህር ወይም የምትከፍለውን ባህል ባህር አሁን ተለማመደው ያለ ይመስላል አይደል? ተመልከተው ባህሩን ወደፊት ከአንተ ጋር ስራ አለኝ፣ ከአንተ ጋር እቅድ አለኝ። በልጅነቱ ሙሴ ባህር ላይ ተጣለ። የፈርዖን ልጅ ልትታጠብ ወርዳ ታሪኩን አጠርስ አረግላችሁ ምንድን ነው ሲባል ይሄ የሚያምር ሕፃን ተገኘ ባህር ውስጥ። ሙሴ ወደ ፈርዖን ቤት ገባ። በፈርዖን ቤት እንዲያደግ ሆነ። እህቱ ቀርባ ደግሞ አለቻት። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ ሁለት ላይ ተመልከቱ። ሕፃኑ ጡት ስለሚያስፈልገው የሚያጠባ ሰው ያስፈልገዋል ብላ ስትጠይቅ የሚያጠባ ሰው ከከተማ ፈልጌ ላምጣልሽ ብላ ሄዳ ማንን አመጣች? አቤት እግዚአብሔር ስሙ ይቀደስ። እናቱ መታ እያጠባችው በንጉሥ ቤት ውስጥ እናቱ ልጇን አሳደገች። የእግዚአብሔር ዓላማ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ከሞት አስመልጠው በእናቱ እምነት ሶስት ወር ሸሸገው፣ ደግሞ ባህር ላይ ጣለው። ከባህር ተነሳና ንጉሱ ቤት ገባ ሙሴ። ንጉሱ ቤት ደግሞ እያጠባች የምታሳድገው ማናት? እናቱ እናቱ ለሙሴ የምትነግረው ይመስለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረው አንተ ይሄ ጮማ በሚቆረጥበት የማር ወለላ በሚላስበት ያማረ ምንጣፍ ባለበት ቤት ውስጥ ብታድግም አንተ ግብፃዊ አይደለም፣ አንተ ምናዊ ነህ ትለዋለች። አያችሁ፣ የማንነት ጥያቄ እንዳይፈጠር የፈርዖን ጮማ እንዳያታለው ያ ጨካኙ ንጉሱ ቤት ውስጥ ቢቀመጥም ሙሴ ቢያድግም ሙሴ ሙሴ ግን የፈርዖን ልጅ አይደለም ልበለው። ሙሴ የማን ልጅ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ሙሴ እግዚአብሔር ሀሳብ ያለበት ነው። እግዚአብሔር ነው ከሚያንቁና ከሚገሉ ሰዎች ያስመለጠው። እግዚአብሔር በፈርዖን ቤት ሲያሳድገው እናቱ አንተ እስራኤላዊ እስራኤላዊ እስራኤላዊ እስራኤላዊ ያለችው ትነግረው ነበር። ሙሴ ያደገ ጎለመሰ። ለዚህ ነው ሲጣሉ እስራኤላዊና ግብፃዊ ሲጣሉ ለእስራኤላዊ አግዞ ግብፃዊያውን በአሸዋ ውስጥ የቀበረው። ልክ እኛ አሁን እኛ ምኖች ነን ምኖች ነን ኢትዮጵያ ነን አይደል? ይህንን ለልጆቻችን መንገር ያስፈልጋል። አሜሪካ ለተወለዱ ስማቸው ራሱም እንደሚባለው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ እንደዚህ ላልተማቸው የሚባለ ልጆቻችን ለልጆቻችን እናንተ በወረቀት ነው አሜሪካዊ የሆናችሁ የእናንተ የዘር ግንድ ከቅዱሳኑ አገር እግዚአብሔር ከሚመለክበት እግዚአብሔር ከሚፈራበት የእግዚአብሔር ስም 24 ሰዓት ከሚጠራበት ኪዳን ካለው ህዝብ የመጣችሁ ኢትዮጵያውያን ናችሁ እያላችሁ ለልጆቻችሁ መንገድ ያስፈልጋል። እንደዛ ተነግሯቸው ያደጉ ልጆች አሁን ምን እየሰሩ እንዳለ አይታችኋል አይደለም? እናት ወይም አባት ኢትዮጵያዊ መንፈስ ልጆቻቸው ላይ የጨምሩ ልጆች አሁን እዚህ ቢወለዱም እዚህ ቢያድጉም ግን የሚቃጠሉት የሚንገበገቡት ስለማን ነው? አዎ ትክክለኛውን መንገድ ለልጆቻችን ያስፈልጋል። የሚበላ የሚማሩበትን፣ የሚጠራቀም ገንዘብ ትልልቅ ብቻ እንዲሆኑ በባዕድ ሀገር መቼም ይሁን መቼም እዚህ ሀገር እስካለን ድረስ አንድ በእንግሊዝኛ የሚጠይቁን ቃል አለ። ሴቶች ከየት ነው የመጣሁ ይሉናል ልጆቹ። መቶ ዓመት እዚህ ሀገር ኖራችሁ ነጮቹ ምን የሚሉት ከየት ነው የመጣኸው አይደል? ከየት ነው የመጣሽው አይደል? ሀገራችሁ የት ነው ይላል። መቶ ዓመት ኖራችሁ። ስለዚህ ሀገራችን ይህ አይደለም ማለት ነው። እኛ ምኖችነን ለልጆቻችሁ የምትነግሩት እሱን ነው እሱን ነው። ስለዚህ ሙሴ እዛ ቤት አደገ። አሁን የፈለግኩት ነገር ሙሴን እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ ውስጥ አሳደገው። ሙሴ ሲጎለምት ሲያድግ ግን የፈርዖንን ቤት ይላል ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንቢ አለ። የማን ልጅ እንዳይባል የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። ከግብፅ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለግነት እንዲሆን አስቧና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበልን መረጠ። ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና የንጉሥን ቁጣ ሳይፈራ የግብፅን አገር የተወው በእምነት ነበር። ማ ሙሴ ከዚያ ምቾት ካለበት፣ ከዚያ ጥሩ ነገር ካለበት፣ ከዚያ ንግስና ዙፋን በሚሰጥበት ዘውድ በሚጫንበት ከፊትና ከኋላ ሺህ ዓመት ንገስ የሚሉትን ሰዎች ቤት ጥሎ በእምነት ሙሴ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበልን መረጠ። ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷል። ደግሞ ጳውሎስ ሚላል ስለ ክርስቶስ መነቀፍን እዛ ጋር ክርስቶስን ያሳየዋል ጳውሎስ ሙሴ የተመለከተው ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር የሚከፍለው ዋጋ ስለ ክርስቶስ የሚከፈል ነው ብሎ አሰበ። ሙሴ በእምነት የፈርዖንን ቤት እምቢ አለ፣ በእምነት ተወ። አሁን ቅድም ስንዘምር ኢያቄም ሐናና እናት አባትሽ ቤተ መቅደስ ወስደው አደል ያልነው እመቤታችንን እናትና አባቷ በእምነት ወስደው ለካህኑ አስረከቡት። በማን ፊት ትደግ ብለው በእግዚአብሔር ፊት ትደግ ብለው መና ከሰማያት የወረደልሽ አይደል ያልነው። መና ከሰማይ መውረድ አይደለም ለእሷ እሷ የወለደችው ራሱ የህይወት መናችን ነው። ማርያም ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሻለን፣ የህይወት መብልን ወልደሽልናልና ኢያቄምና ሐና በእምነት ወስደው ቤተ መቅደስ ድንግሊቱን ለካህኑ ለአገልጋዩ ሰጡ። የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ምክሩ የስላሴ እቅድ በድንግል ማርያም በኩል ተፈጸመ። የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አለችው? ወለደችው። ስለዚህ በእምነት የተሰጠ ነገር ውጤቱ ያምራል። በእምነት የወጣ ሙሴ ልክ እንዲሁ ነው ያደረገው። ሙሴ ከዚያ በኋላ እንደምታውቁት ሙሴ እግዚአብሔር ለአምስት መቶ ስልሳ ጊዜ እንደ ባለንጀራ ያናገረው ሰው ነው ሙሴ። እግዚአብሔር የኪዳኑን የምስክር ጽላቱን ለሙሴ ሰጥቶታል። እግዚአብሔር በሙሴ በትር ምክንያት የኤርትራን ባህር ለሁለት ከፍሏል። ሙሴ ግን ሞተ። ምን እንዳለ ሞተ? እንዳመነ። እነዚህ ሁሉ እንዳመኑ ሞቱ። ርዕሳችን ሙሴ በዚህ ሁሉ ጸጋ ውስጥ ኖረው ነው በዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ ኖረው ሙሴ ተጠራጥሮ ሞተ ተብሎ አልተጻፈም። ሙሴ ክዶ ሞተ ተብሎ አልተጻፈም። ሙሴ ግን ምን ብሎ አንቀላፋ? እንዳመነ ደግሞ ዘጸአት 12 ላይ ይሄ ሙሴ እንደምታውቁት በኩርን ሁሉ የሚገድለው በመጣ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ከመጣው መከራና መቅሰፍት እንዲያመልጡ በጉን አድርጎ አርዶ የበጉን ደም በመቃል ላይ በመቀባት ፋሲካን ያደረገ ነው ሙሴ። ተመልከቱ። ደሙን ባየው ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ ይላል። ዘጠ 12 ላይ ስትመለከቱ ደሙን ባየው ያን ደም የቀባ ደሙ ያለበት ቤት ገዳዩ አይገባም ነበር። ሙሴ በዚህ ሁሉ ያደገ ነው። አሁን የፈለግኩት የእኔ የትምህርቱ ሀሳብ ወይም ጭብጥ ሙሴ እንዳመነ ምን አለ? እሱን ነው የፈለግኩት። በደረቅ ምድር እንደሚያልፍ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ። የግብፅ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ። የእግዚአብሔር ልጆች በእምነት ምን አሉ? ተሻገሩ። ተመልከቱ፣ ይሄን የመከራ ዘመን ፈርዖን ጨካኙ፣ ፈረስና ፈረሰኛው፣ ሰራዊቱ፣ ጦረኛው፣ ጉልበተኛው፣ ኃይለኛው ለ430 ዘመን ራምሴና ጋምሴ የሚባሉ የእስራኤል ከተሞችን በደማቸው ያስገባቸው ፈርዖን ያስገነባቸው ፈርዖን እየተከተለ ሲመጣ እግዚአብሔር በደመና አምድ ሆኖ ባህሩን ከፍሎላቸው በሙሴ በትር መከኛት ተሻገሩ። የእግዚአብሔር ልጆች ከተሻገሩ በኋላ ጠላት ማህል ገባ። እግዚአብሔር ሙሴን ውሃውን ምታው ነው። ውሃውን ሲመታ ውሃው ተዘጋ። ሁል ጊዜ ለእግዚአብሔር ልጆች በተከፈተ በር ማንም አይሻገርም። አሁን ለኢትዮጵያ መሻገር ይሆን፣ ለኢትዮጵያ መሻገር ይሆን፣ ለኢትዮጵያ ማለፍ ይሆን። ሊውጧት የተነሱ ሁሉ ይዋጣሉ። ይሄ የእግዚአብሔር ኪዳኑ ቃል ያላት ሀገር ናት። ሊያጠፏት የተነሱ ሁሉ ይጠፋሉ። እነዚያም ሰዎች የእግዚአብሔር ሕዝብ ነበሩ። ግን ከእግዚአብሔር ሀሳብና እቅድ ጋር ስለተጣሉ እግዚአብሔር ልጆቹን አሻግሮ ማዶ ማዶ ተሻግረው ንሴብ ሆይ እያሉ ይዘምራሉ። ጠላት ደግሞ ባህር ውስጥ ይዋጣል። አይታችኋል። ዛሬም እንዲህ የሆነ ነው፣ እንዲህ የሆነ ነው። ዛሬም እግዚአብሔር ሕዝቡን ማንም እንዲነካበት አይፈልግም። በህዝቡ ላይ ደግሞ የሚነሱ የትኛውም ወገኖች ቢሆኑ እነሱን እግዚአብሔር ያደፋቸዋል፣ ያደቃቸዋል። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቀሉ ተብሎ ተጽፏልና ብዙ ጊዜ አሁን በሀገራችን የተነሳው ነገር ስታዩት ከጦርነቱ ባሻገር እግዚአብሔርን የመድፈር ጠባይ አለው አይደል አይደል? ቤተክርስቲያን የማፍረስ ቤተክርስቲያን የማቃጠል ንዋያ ቅድሳት የመደፈር ቅዱሳውን ስፍራ የመናቅ ጠባ ያለው ይሄ ፈርዖናዊ አስተሳሰብ ነው። ኪዳን የተገባለትን ህዝብ ዝም ብሎ መጨፍጨፍ አይታችኋል። ይሄ ፈርዖናዊ አስተሳሰብ ነው። አያችሁ፣ ይሄ አስተሳሰብ ይዋጣል ይዋጣል። እግዚአብሔር የትኛውን በልጆቹ ላይ የተነሱትን አካል አጥፍቷል። በቃ መጽሐፍ ቅዱሱ ነው የሚለው። ማንም ይሁን ማንም በየትኛው ወገን ያለው አካል ይሁን ይዋጣል፣ ይጠፋል። ስለዚህ በደረቅ መሬት በምን ተሻገሩ? በእምነት ተሻገሩ። ልብ በሉ፣ ባህሩ ደረቅ ውሃ ሆኖ ነው፣ ደረቅ መሬት ሆኖ ነው። እግዚአብሔር ይችላል፣ ስሙ ይቀደስ። ይሄን የመጣው እምነት ነው፣ እግዚአብሔር ላይ የተመካው። ሙሴ ጸለየ፣ ጮኸ፣ እግዚአብሔር ባህሩን ምታለው፣ ባህሩ ተከፈለ። ልጆቹ እንደ ግንብ ግራና ቀኝ ባህሩ በቆመበት ተሻገሩ። ጠላት ደግሞ መቶ ሲገባ ተዋጠ። ዛሬም ለኢትዮጵያ መሻገር ይሁን። ምንሻገረው ግን በእምነት ነው፣ በፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። ምንሻገረው በጸሎት ነው። ምንሻገረው በእንባ ነው። ምንሻገረው ለጠላቶቻችን ለምንላቸው ሁሉ ይቅርታ ስንለምን ነው። ከዚያ ስራው የማን ነው? የፈለገውን ባህር ይዋጠው፣ የፈለገውን ምድረ በዳ ይብላው፣ የፈለገውን ያሻግረው። ይሄ የማን ስራ ነው? የእግዚአብሔር ስራ ነው። ስለዚህ በእምነት ተሻገሩ። የግብፅ ወግል ሲሞክት ተዋጡ። የኢያሪኮ ቅጥር ሰባት ቀን ከዞሩ በኋላ በእምነት ወደቀ። ይሄ ደግሞ ከሙሴ ቀጥሎ ስለተነሳው በረከት ያደረበት እግዚአብሔር ከሙሴ ቀጥሎ የቀባው ኢያሱ በተነሳበት ዘመን ኢያሪኮ ቅጥሯ ታጥሮ የሚያስፈራ ቅጥር ነው ያላት። ጦረኞች ነው ያሉት፣ ቀስተኞች ነው ያሉት። ሰባት ቀን ኢያሱን እግዚአብሔር ኢያሪኮን እሰጣችኋለሁ፣ ግንቡ ይፈርሳል፣ በከተማይቱ ዙሪያ ኪዳኑን ታቦት ይዛችሁ ካህናቱ ቀንደ መለከቱን እየነፉ ጩሁ አላቸው እግዚአብሔር ሰባት ቀን ሙሉ የታጠረውን ግንብ ዞሩ። አሁን ሰባት ቀን እስቲ እንጸልይ። እስቲ አሁን ሰባት ቀን እናልቅስ። ግንቡን እያዩ ሰባት ቀን፣ በሰባተኛው ቀን ደግሞ ቀንደ መለከቱን ስትነፉ ስትጮሁ ግንቡ ምን ይሆናል አለ እግዚአብሔር? ይወድቃል አለ እግዚአብሔር። ይወድቃል። ኃያላን እንዴት ወደቁ ተብሎ ተጽፏል። ያ የሚያስፈራው የኢያሪኮ ቅጥር ለሰባት ቀን ሙሉ ይሄ ሰባት ቀን አመት ሊሆን ይችላል በኛ ይሄ ሰባት ቀን ሁለት አመት ሊሆን ይችላል በኛ ይሄ ሰባት ቀን በእኛ አስራ ሰባት ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ይችላል ዙሩ ያለን እግዚአብሔር የታመነ ነውና በእምነት ቅጥሩን እንዙረው በጾም ቅጥሩን እንዙረው፣ በጸሎት ቅጥሩን እንጹለው፣ በስግደት ቅጥሩን እንዙረው፣ በዝማሬ ቅጥሩን እንዙረው፣ በወንጌል ቅጥሩን እንዙረው፣ በመዋደድ ቅጥሩን እንዙረው፣ ይቅርባይ በመሆን ቅጥሩን እንዙረው። ከዚያ እግዚአብሔር ይጥለዋል። ያስጨነቀን፣ ያስፈራን፣ የሚያውከን፣ የሚገለን ልብ በሉ ከብቶቻችንን ሳይቀር የሚገሉትን ዛፍ ሳይቀር የሚያቃጥሉትን ሰዎች የሰው ልጅ ስለ ልቦናው ይሄ ሞራሉ ምን ያህል እንደወደቀ የምናውቀው ምንም የማታቅም በኋ የምትላም ይገለን ምንም የማያውቅ ዛፍ ያቃጥላል። ሰው ክቡር ሆኖ ተፈጥሮ ሳለ እንደሚጠፋ እንስሳ ሆነ አሁን ነው። እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላወቁት ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ምን አላቸው ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ይሄ ለማይረባ አእምሮ መሰጠት ነው። ዛሬ እኮ ግፍ ይፈጠራል በኢትዮጵያ። መነኮሳት ይደፈራሉ፣ አሮጊቶች ይደፈራሉ። ደግሞ የዚህ ይሄ የደፋሪው ህዝብ ታሪክ ሲነገር በጣም የቅዱሳን የሰማዕታት የሃይማኖት ማህበር እንደሆነን የሚነገረው የማን ልጆች ናቸው እነዚህ ጉዶች? ይሄ ልብ ይሰብራል። ቅጥሩ ውስጥ ያሉት ሰዎች ከተማይቱ ውስጥ ያሉ ሰዎች ኃይለኞች ሆነዋል። አሁን ጉልበታሞች ሆነዋል። ድሃ አደጉን ይደፍራሉ፣ ባልቴቷን ይደፍራሉ፣ ወላጅ የሌላቸውን ልጆች ይገላሉ፣ ያስጨንቃሉ። ከልካይ የላቸውም። ከእነሱ ጋር ያልቆመ ሀያል የለም። ግን ሀያሉ እግዚአብሔር ከድሆች ጋር ነው። ይመጣል እሱ ቅጥሩ ይፈርሳል። ቅጥሩን ያፈርሰዋል መድኃኔ ያለም በቅጥሩ የተመሸጉ ደግሞ ወንጀለኞችን እግዚአብሔር ያዋርዳቸዋል። ሰባት ቀን ዞሩ። በሰባተኛው ቀን ቀንደ መለከት ሲነፋ ግንቡ ወደቀ። ከተማይቱ ውስጥ ያሉ ጠላቶቻቸው ሁሉ እየሸሹ፣ ግማሹ በጦር እየወደቀ ሞተ። እግዚአብሔር ዛሬም ለንስሐ ጊዜ ለብዙዎች ሰጥቷል። ዛሬም መመለስ እንዲሆንላቸው የሱ ፍቃዱ ይሁን። ስለዚህ ጨካኞች ብዙ ያደርጋሉ፣ ብዙ ይሰራሉ። የሚያም ነገር ነው አሁን የሚሰማው። የሚሰቀጥጥ ነገር ነው የሚሰማው። ደግሞ ጨካኞቹ ያላግጣሉ፣ እንወዳቸዋል፣ እናፈቅራቸዋል ይላሉ። እያቃጠሉ፣ እያወደሙ፣ እየገደሉ፣ እያጠፉ፣ እየደፈሩ ከኢትዮጵያ እኮ የሚሰማ አይመስልም ይሄ ጉድ። ከተማይቱ ውስጥ ያሉት ሰዎች ምርቶች ሆነው ነው ግን ቀን ይመጣል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? ከዞሩባት በኋላ በእምነት ወደቀ። ጋለሞታይቱ ረሃብ ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለች ከማይታዘዙ ጋር በእምነት ምን አላለችም አልጠፋችም። አሁን እየሰማችሁ ነው። እስከ ዛሬ በምነግራችሁ ታሪክ ውስጥ አንድ ተደጋግሞ የሚነገር ቃል አለ። ምንድን ነው እሱ? እናቴ ምን እምነት እምነት። ይሄ ሁሉ የሆነው ይላል ጳውሎስ በምንድን ነው ነው የሚላቸው በእምነት ነው። በቃ በእምነት ጸልዩ። ከተማይቱን እግዚአብሔር እንዲወርሳት፣ ከተማይቱን እግዚአብሔር እንዲቆጣጠራት፣ የድሆችን እንባ እንዲያብስ፣ የራሔል ለቅሶ የአርያምን መስኮት እንዲያንኳኳ፣ የአሮጊቶች የሽማግሌዎች፣ የገበሬዎቹ ጩኸት ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ ጸሎት ያስፈልጋል። ጸሎቱ ግን በምን ይሁን? በእምነት ይሁን። ረሃብ የክርስቶስ ዘራረግ ውስጥ ማቴዎስ አንድ ላይ ተጠቅሳለች። ራኬብ ተብላ የገባችው በእምነት ነው። እነዚያን የእግዚአብሔርን ሕዝብ ወይም ደግሞ ከተማይቱን ሊሰልሉ የመጡትን ሰዎች ቤቷ ስለሸሸገች መልካም ስላደረገች ያ ተቆጥሮላት እዛ የዘላለም ውስጥ ከገቡ አራት ሴቶች የክርስቶስ የዘላለም ውስጥ ከሚቆጠሩ አራት ሴቶች አንዷ ራኬብ ወይም ማናት ስሟ ጋለሞታይቱ ረአብ ናት። እንግዲህ አለ ጳውሎስ ምን እልላለሁ? ስለ ጌዲዮን፣ ስለ ባርቅ፣ ስለ ሶምሶን፣ ስለ ዮፍታዬ፣ ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያቱ እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛል። እውነትም እኔም ጊዜ ያጠረብኝ አይደለም። አለቀ ኮሳቱ። እሺ፣ ያስተማረን የመከረን የቅዱሳን አምላክ ቅዱሱ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በተማርነው ትምህርት ጸንተን እንድኖር የእሱ መልካም ፍቃድ ይሁን። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። የሚያስጨንቋትን የሚዋጓትን ሁሉ ያፍታክስልን። ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን እንደተደረገ ባለፈ በዓለም ሁሉ እንደተሰማ በእውነት ከኛ የተሰጠም አይመስልም መቶ ሺህ በመላ አውሮፓ፣ አሜሪካ ያሉ አንድም ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ያደረገ የለም። ድሆችን በማሰባችን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁንም ለድሆች ይዘርጋ። አባታችን ባሳሰቡት መሰረት ተደጋግሞ ይሄ ነገር እንዴት የሚያስደስት መሰላችሁ? እዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ነው የሚለው የዚህ ዓለም ገንዘብ ያለው ወንድሙ የሚያስፈልገውን አቶ ሲቸገር ያራራለት የአባት ፍቅር በእርሱ እንዴት ይኖራል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ እኛ ባለፈም ሰጥተናል፣ አሁንም አባታችን ደጋግሞ ሊያሳስቧችሁ ይችላሉ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ወገኖቻችንን በጾም በጸሎት እንዲሁም በእርዳታ እንድናስባቸው ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያግዘን፣ ይቆየን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ።